Moja kati ya kazi nzuri kabisa ambayo Adobe Premiere Pro inaweza kukufanyia ni kudetect kila scene au shot ambayo ilifanyika hata kama video imeshaeditiwa na kuexportiwa kama final. <laughs> ni kitu ambacho by the way ni interesting na mimi nimependa sana namna Adobe Premiere Pro inavyoweza kusaidia wewe kudetect ni cuts ipi ilifanyika sini ipi ilifanyika vipi na unaweza ukazitengeneza katika bini ambayo unaweza ukazitumia kuedit au kutengeneza referensi ya kazi yako naitwa joel kadaga creative designer ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele moja kwa moja nitakuja kwenye premiere pro yangu nitafungua hapa nitatafuta clip ambayo nataka kuitumia actually ni clip hii hapa nitasema open so nikisha open nita right click alafu nitasema new sequence from clip nitatengeneza kitu kama hiki so nataka hili tangazo niweze kutengeneza uh, nikate zile scene au shot zote ambazo zilifanyika wakati linatengenezwa hili tangazo kitu ambacho kwa hali ya kawaida ni ngumu au unaweza ukajaribu kukata kutoka sini moja au kutoka pigo moja kwenda lingine lakini adobe premiere pro inaweza kakufanyia kazi kubwa zaidi ambayo ni very simple unachotakiwa kufanya ukiwa umeselect clip uta right click after utasema scene edit detection so utaklik hivi baada ya hapo kuna cheki kadhaa utafanya utasema apply a cut to each checked cut point utasema create bin eh, for subscript from each uh, detected cut point sema tena uta, utafanya create nini maka katika kila point ambayo imedetect so baada ya hapo utakliki analyze utaiacha adobe premiere pro yenyewe itafanya kazi kubwa ya kukata kila shoti ambayo ilifanyika au kutengeneza kwenye video hiyo na itazitengenezea bini au folder ambalo litawekwa ndani ya uh, sehemu ya project file baada hapo utakuja kufanya maamuzi yako kama ni kuedit zaidi au kutumia vyovyote vile ambavyo unataka kazi hiyo so baada ya kumaliza unaweza ukaona Premiere Pro imefanya kazi kubwa sana. Kwanza imeweza kukati hizi klipu, lakini pili imeweza kutengeneza maka, na tatu imeweza kutengeneza subfolder hili ambalo lina hizi klipu zote ambazo uh, zilitumika kwenye ili tangazo by the way kwa sababu za copyright sitaweza kuplay ikiwa na audio lakini nitamute alafu tuweze kuona ambavyo tangazo linaanza na hizi clip zinakatwa so tutaangalia kwa haraka haraka hiyo clip ya pili ya tatu ya nne ya tano ya sita so unaweza ukaona namna ambavyo inaenda imezikata klipu zote kwa hiyo unaweza ukatumia kama reference ya wewe kujua kama ndo unajifunza unataka kuedit exactly kama yule alivyofanya unaweza ukatengeneza tangazo lako au kuedit video aina yoyote ile kwa kutumia hizi cuts au scene ambazo zilitengenezwa ndani ya Premiere Pro by the way nimekuwekea link katika description unaweza ukadownload hilo tangazo uweze kuona na unaweza ukafanya manipulation yako unayotaka ili ujifunze zaidi uh, namna ya kutengeneza au kuedit video kama hivi ndani ya premiere pro by the way kama hauna uelewa kabisa wa namna ya kutumia software hii ya premiere pro na kozi yangu ya adobe premiere pro kwa maana ya video editing ambayo nimefundisha kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna gani ambavyo unaweza ukaedit video nimekuwekea link katika description lakini unaweza ukacheki na mimi pia ili uweze kujipatia kozi hiyo uweze kujifunza zaidi na kusharpen skill na kupata ujuzi zaidi wa masuala uh, ya video editing Uh, otherwise sina la ziada. Mimi naitwa Joel Kadaga. See you next time.